Ā, tēnā koutou, arā anō koutou e mātakitaki mai, e whakarongo mai nei, arā, ko wai tēnei, arā, he uri ahau nō te whānau-apanui te Whakatōhea a Pekāti ki tōku maunga tapu ko Taranaki tērā, huri nō tōku maunga ōku hapū, ōku iwi, anō hoki koinā kē tōku kaipō. Na kei reira kē hoki tōku whenua e takoto mai ana, arā ko te um afterbirth, my afterbirth. So back, going back to what the motherland means to me, it's really quite significant in terms of who I am, in terms of my whakapapa links, and in terms of where the afterbirth lies. In days gone by, our, our people used to place the afterbirth either in one of the one of the native raka, whether that would have been a kawa a Kodi, or any of the natives that were um, growing on the whenua. Uh, today, many of that, a lot of that sikanga has been lost. And I suppose, again, when we think about that, when many of our, our people were born away from the hospital, they were born at home. They gave birth at home. And so the afterbirth was taken and planted either in the tree or in the ground. Uh, later on, when you had to go to hospital to give birth, they just flushed it down the pipes. And so sadly enough, that sikanga got lost. And so we have to remember really, really um, carefully about um, why our people did what they did. It's, it's tapu. Our afterbirth, the afterbirth is tapu to our people. And so to have that just flushed out like it was, was worthless was quite a, an insult really, insult to our tikanga. But then that's colonisation for you. And when I think of it, I think about the Ukaipo, um, many of the people that I've worked with over the years. I've been involved in this work since about 1985 when I first got involved with working in the field of sexual violence and working together supporting our women who have been, who have been violated as well. The tapu of, of the whare tangata have been violated. And so, in our tamariki, not forgetting them, just the importance of our tamariki and how important that needs to come back to our people. And they need to start thinking really seriously about the tapu of our, our tamaiti, tamariki. When you look at the kupu, you break that kupu tamariki down, again, it's referring to those of the chief line our tamariki were born um, pure. They were born with a lot of their own mana intact um, and they were born good. Who said our tamariki are bad? Our tamariki have never been bad. Maybe bad parenting, but as far as our tamariki, no. And so they too come from Anu Kaipua and wherever the placenta has gone. Um, I know that for my own great-grandchildren or grandchildren too, the afterbirth is planted back on our urupa, but with pano at the foot of our pano So it's not just discarded. These days, I think Now a lot of our people are now realizing the importance of whenua. I'm not necessarily talking about the whenua that our people lost, or either it was stolen or confiscated through colonization, through the government of the time. And so much of our whenua has been um, stripped away from us. And so when we talk about our old kaipō, we many of our people don't have much to go back to. And so within my work, my work has a big part to play in terms of reconnecting whānau, reconnecting individuals back to whānau, back to pakapapa, the importance of knowing where they belong, where they come from, and so on. And it's no different from non-Māori that have shifted to New Zealand and through generations have lived in New Zealand. I often encourage them to trace their linkage back, their light, um, line, back to where they originally came from, back to where their tupuna originally came from. You know, um, and be proud of that. Be, Be proud, you know, and just because you live in Aotearoa three, four generations, doesn't necessarily mean you have to try and link to the maunga that you're living, you're living close to. If that's where your placenta lies, then fine. But if it isn't, then check it back through your whakapapa and be proud of that. I encourage them all the time. As for Māori, as for Dewi Māori, I encourage them to be proud of their connections. Whatever may have happened, don't always blame um, the whole whānau hapu iwi. Maybe an individual who may have offended you, but at the end of the day, just be proud of your connections to the whenua and connections to your ukaipo, connections to knowing who you are and believing in who you are. I mean, that in itself begins your journey towards haora. We refer to te ara toiora a whānau, Te ara toiora ā hapū, te ara toiora ā iwi. So um that's just where I want to leave it at this point in terms of understanding a little bit about te ūkaipō, tō ūkaipō, tō tātou nei ūkaipō. Hoi anō. Ngā mihi ki a koutou e whakarongo mai ana, e mātakitaki mai ana tēnei kaupapa arā, ko Te Ūkaipō. Mauri ora.